hello and welcome welcome friends Python programming सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की देखिए मीन फंक्शन का यूज किया यहाँ पे और मीन फंक्शन का यूज कुछ इस तरह से मैंने किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मीन का मतलब होता है सबसे कम ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको रन करता हूं देखिए ये मैं इसको रन कर रहा हूं रन करने से पहले मुझे इसे सेव करना होगा तो इसको मैं सेव कर लेता हूं पहले तो यहां पर डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ तो यहां पे मेन के नाम से डॉट पी वाई लगा करके डबल एन कर लेते हैं ठीक है और यहां से ओके कर देता हूं अब देखिए ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया और यहां सूरज प्रिंट होकर आया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पे क्या प्रिंट हुआ है सूरज प्रिंट हुआ है अब ये सूरज ही क्यों प्रिंट हो रहा है क्यों इसकी जगह जो है इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे जोया लिखा हुआ है या विकी लिखा हुआ है तो आप देखिए कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आता है बी आता है C D E F G H I J K L M N O P Q R S तो इन तीनों में जो पहला अक्षर है आप देखिएगा तो ये जो है एस पहले आता है ठीक है A B C D F G H I के लिए हम लोग Q R S T U V तब आता है वी फिर लास्ट में आता है जेड तो इसीलिए यहाँ पर मीन लगाने पर जो है आपको ये प्रिंट करके दे रहा है एस ठीक है अगर आप यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज कर लेते हैं मीन की जगह मैक्स तो यहां पे कर दिया मैंने एम ए एक्स तो यहां पे z आएगा यानी जोया नाम प्रिंट होगा ठीक है यहां पर देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं ठीक है ये सेव किया अब हमने क्या यूज किया मैक्स फंक्शन यूज किया है तो यहां पर देखेंगे तो यहां पे जोया प्रिंट हुआ है ठीक है इसके पहले सूरज प्रिंट हो रहा था दिख रहा है ठीक है इसी तरीके से अगर यहां पर कोई और नाम दे दिया जाए जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दे देता हूं लाइक uh, अभी ठीक है एक नाम दे दिया मैंने अभी ठीक है और इसको यहाँ से क्लोज किया और यहाँ पर कॉमा भी दे देंगे ये कॉमा दे दिया गैप दे दिया देख रहे हैं ना तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं ये बहुत इजी है और आई होप कि ये मैक्स और मेन फंक्शन दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video